so hello guys welcome to my YouTube channel of Free Fire gaming army तो कैसे हो आप लोग होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे तो गाइज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग रोटेशन ड्रैग परफॉर्म कर सकते हो और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो please like share and subscribe कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को so guys rotation track perform करने से पहले आप लोग जानने से पहले कि कैसे रोटेशन ट्रैक परफॉर्म करते हैं उससे पहले आप लोग एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि गाइस अगर आप लोग का सेंसिटिविटी मोबाइल का अच्छा होगा तभी आप लोग अच्छे से रोटेशन ट्रैक परफॉर्म कर पाओगे गाइस गेम के सेटिंग में जाने के बाद आपको जो जनरल ये सब दिखता है वो हो गया आपका सेंसिटिविटी गाइस सेंसिटिविटी लिखा भी रहता है गाइस वो सबको आप लोगों ने हंड्रेड कर लेना है अगर आप लोग हंड्रेड के नीचे रखते हो जनरल ये सबको तो गाइस आपका गोली रिकॉयल मारने लगेगा जिसके वजह से आप लोग वन टैप या रोटेशन ट्रैक करते हुए वन टैप नहीं मार पाएंगे बंदे को तो गाइस ये चीज़ ध्यान रखेगा कि सारा आप लोगों को जनरल टू इंटू स्कोप ये सब आप लोग को हंड्रेड रख लेना है ए डब्ल्यू एम जो स्कोप रहता है या और फ्री लुक होता है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो तो गाइज अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि कैसे आप लोग रोटेशन ट्रैक परफॉर्म कर सकते हो तो गाइज रोटेशन ट्रैक आप लोग दो टाइप से परफॉर्म कर सकते हो जब बंदा आपके राइट साइड में हो और एक गाइज तब जब बंदा आपके लेफ्ट साइड में हो तो गाइज वो कैसे परफॉर्म करना है मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूँ सो गाइज ये वाला क्लिप को आप लोग को ध्यान से देखना है गाइज मैंने क्या किया अभी मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ गाइज पहले मैंने इमोट मारा फिर बंदा मेरे राइट से आया और मैंने एम को अपना राइट साइड से पूरा हाफ मून की तरह ड्रैग किया जिससे गाइज उसके उसके बॉडी से लेके सीधे उसके हेड पे एम गया और उसे हेडशॉट लग गया गाइज और गाइज लेफ्ट साइड से अगर बंदा आए तो आपको इसका एकदम उल्टा करना है गाइज बंदा लेफ्ट साइड आ रहा है आपको एम ऑप्शन को लेफ्ट साइड से हाफ मून की तरह ड्रैग कर जिससे गाइस उसके बॉडी से लेके उसके सर पे एम जाएगा और उसे हेडशॉट लग जाएगा गाइस तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही और गाइस इस वीडियो में मैंने 1000 डायमंड का गिफ्ट का गिव अवे रखा है गाइस आप लोगों को क्या करना है अपना आईडी कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में और मैं ऑटो कमेंट पिकर से चूज़ कर लूँगा कौन होगा विनर गाइस और गाइस मैं गिव अवे तभी करूँगा जब मेरे चैनल वन के सब्सक्राइबर हो जाएगा होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में till then bye bye and take care